omusujja gw'ensiri bwe bulwadde obukyasinze okutta abantu mu uganda wamu ne mu subsahara africa wetangira omusujja guno ng'okozesa lopa free antimalaria oil eyavumbulwa bano aba lopa free okuva mu canada owesiiga ku mubiri gonna awo ensiri oba ozigobye oli uganda oba ogenda mu holide ka oiro kano tokaleka mabega balina ne aromatherapy oil akuyamba ku nnyingi eziruma ne ku skin kasange mbuli supermarket ennene oba pharmacies mu kampala ate nga gwe ayagala okubeera distributor waffe etukubire ku simu zino mu uganda 07722325 oba ecanada pulasi emu kaaganya musamusanvemu 04 oba ku intaneti noonya lopa free products twakakasibwa minister of health wamu ne national drug authority mu uganda yes, omulangira oh, wa buganda nakiyuga ekimbugwe omulwanyamuli mukwatangabo ee eh, mukwatangabo wandisebo wasize otya mukama wange gendisebo wasize ndi bulungi eh, uganda eh, ndoza ziri saawa zigendaza saawa mukaaga hmm. febanno ddala abaonan media z uganda muli mutya tuli bwe tutyo tuli mu kaseera kankuba naye era siyeokkola nokuwendeera nange mbadde nva wasoze eno hmm. nembako wenegamaku kunkuba mm. eyi owo omutakomu wano mukatawuni mm. nengamba kanegameku wano naye ate bangana okwogerya ku simu ngenkuba entoni ate gwe nonkubira gwe tokimanyi mukamange nkimanyi naye akagejja watugamba nti gwe otwagala nnyo tetukusasula naye omulimu gwokola Ah, yensonga lwaki wazaalibwa kanjogere bwentyo kubanga munange okukola n'okuweereza muli bangi abalangira hmm. naye omulangira oyinza n'omubuuza ova mu lulyo lwani n'ekigambo lulyo takiwuliranga nako naye kati gwe okubanga omanyi olomosti ebika byonna andeka omutwe gwange nange tegusobola kumanya bika byonna era singa hmm. nagamba ogendeko mubakulu bebika omutwe ogumuguno gwe gunamanya ebintu byonna ebyange ebyabalungira nebyabalala mwana wattu tosobola era bimanya naye era abakulu bebika ah, bampa appointment naye era nezibuuka olina kugamba siriiwo biki obanga yebuzabuza ayagala sooka abisome busome hmm. kwaba bati okuswala anti ekizibu ekyava mu byonna hmm. era bwe nawulirako lumu mayiga ayina ekigambo kyayogera nze akyogerera ku mukulu w'ekikoba ekyobutiko hmm. n'agamba nti saabasajja bw'abanga alunze omukulu w'ekikamwa ne mumuwakanya hmm. ono muba mutunudde saabasajja mukamwa newuunya omusajja oyo mayiga tekimanyaako nti kabaka si yalonda omukulu w'ekika ye yennyini nga mutebi takimanyi nti siyalina obuyinza talina buyinza yadde n'akamu okulonda omukulu w'ekika ani alonda omukulu w'ekika mukama wange tulinawo okweyongerayo wala nabyo ebika bibeera n'obuvo bwabyo negye bijja bidde oba gye bijja bitambula hmm. naga nti buli mukulu wa kika yenna yenna yabangako empewo hmm. kati abakulu b'ekika tukeera ncago noga nti zinonzi gundi hmm. jajja wa jajja jajja wa jajjawo bwe bajja batambula batyo Hmm. era yakwasibwanga ebyo ebyamusobozesanga okumanya n'okutegeera ennono y'ekika kyabwe n'ebyobuwangwa by'ekika kyabwe hmm. ebyaliwo okuvirira ku bajjajjaabwe hmm. naye bano bo engeri gye bayingiramu kawumpuli w'okubba ettaka engeri gye bagafuuka agasuubuzi bo bakeera nkya babamanya nti ettaka ly'ekika tulyetaaga Hmm. nga bafuuteeyo omukulu w'ekika nga bamuteekaku beyi nkola yangwe hmm. ono aliwo abategeera ensonga zino hmm. baba nga tasobaga nti takkiriziwa oba awakanya okutunda ettaka ly'ekika kati bwe baleeta byabwe nga bakasuka awo nga bagamba nti yoono nga bayita mwoyo obonoona bano bona akugamba nti bakasanye busanya so tebajja kuweereza bwakabaka nga bakyogera eh, kitegeeza statement gye yakola nkyamu nkyamu kabaka talonda mukulu wa kika kabaka talonda era sibuvunanyizibwa bukonda omukulu w'ekika kabiire kati teri ayina buyinza kwabalonda mukulu wa kika abakulu b'ebika n'abobusodya hmm. bantu bankizo nnyo mu kintu kye tuyita obwakabaka era nagamba nti gye buvuddeko n'okuwabira katikkiro wanaddulu kibaale be bagendangayo bwe batwalangayo omusango abakulu b'ebika ee ne katulwalira abakulu b'ebikaosinga n'omukulu w'ekika nakugamba gye buvuddeko nti bamuyita nemmengo batalinadi transport amuleeta kati abakulu b'ebika ne boogenda mu nsi z'abali abazu kati ng'ebungereza babaitanga abaloads ne boogenda mu bwakabaka bw'ensi ezo hmm. babeeranga bankizo babeeranga nabagagga nnyo nga bebakuŋŋanya ettaka lino baalimanga ebisinga obulungi ebyalingiza nga sente muluka baalimiranga ku ttaka eryo hmm. naye ge omugaa mu kiseera kino nti omukulu wesika batuka n'omuita nga tanaadde transport amuleeta hmm. bano buli kimuba osolya hmm. ah, abataka ne babanafuya ne banafuya ddala ebitongole ebyagenda ndegerera ku mutongole kuwoomuluka ku bwesaza byonna ne baginafuya kubanga bano bakasaanya obusaanya bo bayina kusaanyawo kigambo kyebayita buganda nakusanyawo baganda hmm. kakati ndowooza ensonga tugimaliriza nebwenkusiibula nze nkategedde mukama yine bwotagenda waliwo ensonga hmm. ate muneyo yegwe gwe twasigaliza abalala bonna simanyi bye baliko kanjogerebwe ntyo ne wali omukulu wange hmm. nakiringe lukoma ii na yusi ngumu nonya kuru kaganti wa sigali mwa sigali zanzi anti mwa nara nangira jie bali nga bugamba jibu ndeku nchibanji mm. tumanya bali jia na batali bala nangira abantu wanabu nabu uli mpili nanti muganda uli muganda mm. nga siliba na baganda uluwa manya waluwa baganda uluwa manya mm. batuwa dada biba bata tigira vitu ni abaganda jibali abasa uro kufaite wogira kunsonga zinu naganti uli mpili na ba mutumba Kuh, gubuulireyo nga weeyita muganda naye nga tolaba nsobi bana abasijja zebakola hmm. nga tolaba bana abasijja nti basanyawo buganda neggwanga lyaffe eryabaganda hmm. nga tolaba nti bana abasijja basanyawo ebyobuwangwa byaffe nenono yaffe hmm. gwetuba muganda omuganda yina otekedde okulaba ebintu byo nga biggwawo otekedde okulaba ensobi ezikolebwa naye gobokere nta nti kowaane kabaka n'abalabi nga baga nti eh, eh, oyo awaana nnyo kabaka yakyasinza okusimayo okwesiba eh, embugo byaliwo kikijja omufuula omuganda mm-hmm. eh, abamu we bali najja n'awaana n'akola ki n'ayogera ebitalina nsa ebiwuniikiriza ye aluga ntujja mumuyita muganda mm-hmm. yenga eryo kkubo lyayitamu okulaba nti abatosobola omuyita omuganda naye nga baganda bwe amannya byo ne begamba ah, tebavudde ne bajja naye omuganda yenna owenna n'omuzukulu wa mukaseesese olina okulaba ensobi ezikolebwa mm. ate nozoogeraku naye gwe bwosirikaffe tutuuka okubuusabuusa mm. kiraki nagaa tusira kubitambula abataka baali badde baavayo dda n'abakulu b'obusulya naye ffe abamu ndi gye tutalumba mm. bakulu abo tubawamya ebitiibwa naye tubasaba baveeyoko bongere okutegeeza abazzukulu Hmm. ensonga zonna zonna zebalina okutambulako basangewo naye nga ffe wansi tugezaako okulaba nti tulwana hmm. n'abazzukulu ba buganda hmm. n'abaganda okutegeera ennono yaabwe n'obuvvo bwabwe n'ebyobuwangwa byabwe kubanga ekigambo byabuwangwa na nnono ekintu ekyo kikulu nnyo nnyo nolaba zino ensomba byuma ezitudde emmengo engajja abaziryawo zo zikikozesa zongera kyogerako nezikyogerako kati nolaba obukubusi nze newuunya nnyo era baniye mwaguliko ekintu kimu mwawule obuzaale bw'omuntu n'obukuliro obuzaale n'obukuliro omukulu oyo mayiga alabika n'obukuliro obwe bwali bulungi mukko naye obuzaale bwe bufu kitegeeza ki mukama wange obuzaale bwe bufu nnyo nnyo nnyo simanyi nawe gyeyava naye obukulire obwe waliwo eh, eh, famiry oba ennyumba gyatera okwogerako awo eh, masaka eyo olebadda hmm. nti bantu bagunjufu naye yo obuzaale bwekirabika tujja munoonyerezako wa gyeyava njakikola ekyo mukama wange tosobola kuŋŋamba nti ku bigambo ebyogerwa kati hmm. ebyogerwa ebivumu bye bavuma omusajja oyo hmm. tutunuulidde naita yaliyambye n'abaganda yaliyambye abantu naddane kubbali nagamba nti dizayinize hmm. kubanga kati ku bigambo ebyogerwa n'ebintu ebyonooneddwa n'ebigambo ebimuvumwa hmm. yalibadde amanya ne bayimirye mu lukiiko emmengo abantu bayimiryemu kati bamumanyi hmm. abantu bayimiramu bamutegeera kati yaweewuka takyalinansa ne bwayimirye kati mu lukiiko n'ayogera gye bali kati ne bwayimirye eri obuganda ne bwagenda ku tivi n'ayogera okugjako abo bamulya mu ngalo ebasobola obutalaba bikirya watuuse naye kikulagira takyayina nsa yandibadde adda ku bali nagamba nti kuwa abaana bange baliyo kati mwega tirina kintu kyogenda mumwogerako hmm. nayeye bwebaddawo ngu balina bano banna abamuwanda simanye omugunjufu simanye omuwandiisi w'ebitabo hmm. maye gatabeerangako omugunjufu n'akamu omuntu yena omugunjufu yali baddagamba nti kanzire ku bbali hmm. ekimala eh, kimala otoka amugamba nti obwakabaka tebuliiwo aleke egamba nti kyejja kuba kubye kabaka obwami bwa bwakabaka ki obutaliiwo butali tibuliiwo byonna byonna bali mu byakisiru katajja kugamba nti sijja kuba kabaka bwami kuba byonna byansenso temuli temuli makulu nagamba toddamu okumbuza ebintu ebyekisiru weebityo ebitalina makulu yalibadde alaba tekyalina nsa mu bantu tekyalina bantu basobola kuyimiriramu ne bwabayimiriramu n'ayogera muli mutima bamuvuula kuba kati ensi yamutegedde mayiga yakunamidde ensi mayiga yawemuse naye yalibadde alekerawo abaana b'omusingi naye ku bantu obunyivu bwe balina ku bantu engeri gye bamutwalamu kati abaana be n'abazukulu balyogerwako batya omuntu bwotuuka ekiseera abantu basatu nebesowolayo nebagamba tugenda kwekalakaasa olwokuba nti omukulu gasumba franka mbu yafumye katikkiro nebakiranga okumala wiiki namba kyokaba basatu bennyini newabulawo yadde omuntu omu abeegattaku era nebagenda okwekalakaasa nga bali basatu ekyo kiraga munamawulo enjagala ombuuli ekyo kibeera kifaananyi ki kyokitegeeza bakoowa majoritiabantu basatu nebagaa ah, tugenda oh, oh. kwekalakaasa niwejo wiki nambira nebavayo basatu era polisi nekwata basatu kitigize tukyayina nsawudde n'omuntu yenna agamba kamyegatte ku bano era nga gwokyayimirya mu bantu n'oyogera okyo kitegeeza oisi mugunjufu n'akamu kibanaebwebayogera aweza baprofesa baprofesa yawulwa okusoma n'obugufu abaganda mu buganda tuli bagunjufu abaganda tubeera beetowaze kyekiseera mayegagane nti aaa ah, ah. ndabyeko sikyalinansa ne bwenyimira mu bantu okuganda olubera lukiiko kubona bagamba mwetegereze ebyokeddwa bingi ebitayogerwa ku bakatikira abaasookera ddala okwali kitaffe hmm. ah, omukulu mulwanya mulisemwogere hmm. okwali omukulu dani oba mulinka dani hmm. kuli nakatiki abo bakulu mbawanyi bitibwa mm. bakozesange bavanga niwaba yogedde eri abantu nga buli kigambo kyakozesa kya bugunjufu mm. nga buli kigambo kyakozesa akisaako essira mm. bwaba yogera ku bintu bya buganda nga bisindako amanyi naye ono bwajja mu lukiiko n'abasirwaza temukola kino ate oli omuntu omukutte nga mulowooza nti ee eh, eh, nga bavaayo ayogedde kumbe ali ku firimu ze zazannya za omukulu olusi bijjeddi olaba ebintu byabwe mwemuyibuuze lwaki abo tebavumwa lwaki bino binaimuulaku maiga tibyaliwo ku mulembe gwabwe era gwemuti bino ogamba ti aa kansigaze no kansigaze nga nkyalimuo n'omusajja ku byowulira nababuuza ku byayogedde byona banobonbabeera nga bawumuzibwa nga bakyalina n'obusobozi obuweerezi abaganda hmm. bakatikkirwe lwaki ono tamuwummuza kitegeeze nalinako gye yava ate nga gye yava batiisatiisa kabaka hmm. lwaki tawumuza ebyogera tabiwulira yebigenda mumaaso tabiwulira nibabiranga bagamba nti naawe tukumanyi katikojjawo ono gwe twakuleetera naawe oyinza okukomekerera bwoti naawe oyinza okugenda ngaono nabagamba nti mbawadde genda kubatandika obayuza bino ebigambo byetwogera abaganda oba oli bweru wa uganda oba oliwa mu bisingeko essira muwulirize nnyo ebigambo bino lwaki ono tawumuzibwa naye bwavayo nayogera kansoma katonyo ngaalaga nti gavumenti yakozesa ebi nga mumukuba engalo bano bajja bazanyira ku mitwe gyammwe nayenze nabagamba nti mubaganda abawundikibwa siriimu mpaka lwe mulivaayo namugamba nti aa bwe kiba nga mwanga tukalikyo foundation weri tukoze tutya okudda engulu tulabe nti tulina okuzaawo ebyaffe tuvudde tutya mu buwambe buno twenunudde tutya okuva mu kuwunikibwa kwe tulimu naye bwe tunaabyogerako nemusirika nabakakasa nti abalina obusobozi abakyalina amaanyi nga mutudde gye mutudde n'abaana bammwe kijja bavunaanyizibwako ne bazzukulu bammwe kubanga mwali mulina obusobozi nze mpulira sene enjigiriro ezibasimu mu diaspora zaabweyo ebweru nowulira kino ne bajja mu maaso ga kabaka mubeeyanza bwami yawubawadde bwami ki bwe mweyanza mmwe ddala mukakasi obwakabaka obuli mweyanza obwami ddala nyinimu atamanyi mirimu nju oyinza okukamira amaaso ge ne weeyanza obwami ddala nyini nsi atamanyi bitambula mu nsi omuyinza okukamira mu maaso ge ne mweyanza obwami ompulya bulungi owera mulangira nakibi muyinza ofukamira maaso ge ddala maaso muwunja tasobola kulengera muyinza ofukamira amaaso ge nemweyanza obwami oba byonna muli mu nsi enso kale toddanga mukunguza bintu bya kisiru kuba waliwo omusajja omuzibu ennya taagala kuteesa olina gamba beera waswa kakati dda ku nsonga kiki ekirala bingi ndowooza naye gwe tonkubira era watinkudde dda buli kimu bingi mukama wange Ah, naddala nze sijja kugamba balala ekika kyaffe ekyekkobe mulimu ebyekkobe hmm. <laughs> kakati waliwo ensonga gyenawulidde wagiwuliddeko sinagiwulira mukama wange nagiwulidde omanye ebiyita ekiro eh, nekabaka yetikka yetikka ki simanyi ndikikubuulira <laughs> kyo teyetikka bawala abawakazi eh. <laughs> nedda kyeo nekikubuulira nga tusinkanye kubanga hmm. yetukuba mwakaama ekitatu eh. ekisize eh, njagala nnyo okuwabula hmm. n'okulabula hmm. nawulidde nti mukulu wange ronald muwenda mutebi yayise bakatikiro abawummula eh, yabayise yabayita mhm. Ah, yayita jebbi walusimbi ah, n'abalala bangi bakubaganye ku nsonga ya namasole awe ah, kanyanya <laughs> naye nkubulyeko ekintu kimu kakati ye mukulu wange ronald muwena muti yagenze okulaba nga ekiruma obuganda nsonga ya namasole ddala mukulu wange mutebi ne beyayise tebakimanyi ti namasole yenna nga siyaweekula empologoma eba etudde ku nnamulondo oba ebeera ennyo ku nnamulondo akkirizibwa okufumbibwa tebakimanyi sizezinetaleekanya mba omukyala yafumbiddwa namasole yafumbiddwa hmm. namasole yenna namasole yenna nga yaweekula empologoma eri ku nnamulondo hmm. abakkirizibwa okufumbirwa oba okufuna obusajja nga siyaweekula empologoma byerinnye ku namulondo hmm. kati ensonga z'obwannamasole tosobola kuŋŋamba tosobola kuŋŋamba nti nno kabaka alina waziyingiriramu namasole omuweerebiri ayitibwanga maaso hmm. yali namasole wa kabaka mwanga oba yali mukyala wa kabaka mwanga mwanga waali ne mwanga olukisatu waali yayinza okutegeera ensonga za namasole oba eza namasole we kati abo baali badde bakwata ekkubo ne bagenda maaso n'okwetegereza ensonga zino nga bayitamuoyo nannyini ensonga zennyini so mbadde nsaba saabasajja ne bano bye yalonze ensonga z'obwannamasole bazikwate bulungi ate ensonga z'obwannamasole baaliziviiddemu ddala kubanga bano abamulwanyisa okwagala omujjako era kisonga gyegambye gyebuvuddeko bo baagala kubba ttaka baagala kutunda ttaka kati olwo balwana nnyo okulaba nga namasomero akola ki aviirawo ddala hmm. so mbadde mbasaba abakulu abo mubawanyi bitiibwa hmm. balekate kukola nsobi baleke kweyingiza mbagamba nnyo abutayingiza mu bikuuno by'abaana abayonoonye n'abakoze ebintu ebitategeerekeka kale nolwekyo ensonga eyo mbalabula hmm. nagikwata nobuyinza kuba bantu bakulu naye nze njagadde okubatiza kuba nawulyako ndowoobuze ddako nandaba baliko kusimayo ku nbs namasole ali lubuto simayi yafumbiddwa simayi yafunye omwami naye nga batudde n'okutula mbu naabekika bamugobye nindabira ddala ebintu ebyekisiro ebyekitulabe bitalina makulu naabekika nno nga batudde naye nga nkubulidde akantu kali nti ngabuge nti kabaka talina buyinza kuona mukulu wa kika hmm. naye bano kyogamba baali batudde n'abali emmengo bwe kiba ngaensonga ya namasole yakufumbirwa olwensonga namasole yakufuna musajja olwensonga namasole yakuzaala nga ensobi balaga nti ensobi weeva bo tebakimanyi nti namasole yenna nga si yaweekula empologoma eberinnyo ku nnamulondo tebakimanyi nti alina obuyinza okufumbirwa hmm, kituufu kati bo basiranira ddala basirwalira ddala bwe batyo bakola ebintu byabwe emengo naye kanebaza abakulu abakigenzeemu bantu bakulu nina omukulu muwanya ekitibwa bamutwala muyita jjajjanga ah, ngaovudde kulono bakatikira abawumula alozi yasimatobujjoyo alozi yasimatobujjoyo ebintu ebyabadde abitegeera bulungi hmm. so bwaba ali mu nsonga ezo mmanyi nti era namaaso tebajja mmuyuuya kale nsonga kakati obadde ogamba okusinzira waliwo ogambye nti uh, kabaka talo uh, kabaka takkirizibwa kulonda uh, mukulu wa kika obuyinza si bubwe nti nempozinga question ku bantu abali abali mu kutuwuliriza nomukutugobera bandibadde omu yandibadde yeebuuza ddala kati emirimu gya kabaka giba mirimu ki emirimu gya kabaka giba mulimu ki hmm. ye gyakola okugamba nti ono kabaka alina kukola kino nebwekiti nebwekiti nebwekiti okuba nti bwaba asirise kati ngaono waffe nti asirise ensonga bwezity abantu bazirayizinze nga wonalaba nti eyamayega abantu bamugyemu obwesige boogedde bakoze eki naye nga ye asirise olina kutunulira togenda tojja kubuuza mu kabaka mirimu ki hmm. olina kutunulira e, e, amannya ge hmm. maasomoogi mm. mm. kabaka bwabaka mm. nyinimu bwamanyi bwategeera n'okumanya ebiri mu nsi ye mm. kawuula abireeta gye tuli mm. twogera ku bakabaka abatali bakabaka bankuuka twogera ku bakabaka abatali bakabaka ba mipiira gyabika twogera ku bakabaka abatali na mipiira gyamasaza twogera ku bakabaka abatakubagulango bwa simu twogera ku bakabaka abatagulawo mpaka za kuwuga twogera ku bakabaka abatatunuulira nsonga za gabamikopo kabaka tagaba nakugamba olwaleero singa ddala obwakabaka bwa buganda bwaliwo hmm. mukulu wange ronald mwena mutebiri yakwata natikira walukaga obwakabaka walukaga ali abututte kabaka tatikira kabaka tagaba bikopo bya mipiira ekyo si gye mirimu gya kabaka hmm. sono kabaka owebivulu owammwe kumuzuza mumasaza nomuntu nomutwala eno kubanga mmenge ekole abatudde mmengo bakola ebikolobero bingi eri abantu ba buganda ate nga basinziira ku bunafu bwabantu abwabaganda n'abantu abali mu buganda bwe baalaga ennyo nti baagala nnyo kabaka waabwe n'obwakabaka bwabwe bwoba bakola ebikolobero bwebalowooza nti okuzza emitima gyabo abantu babeera babidde ettaka basobeza ku ttaka balina bazunziza mutebi ne bamuzunza buli saza buli mwezi bwebayogera mu kigambo ekyekiryomu kyebyobuwangwa nenno ngaera mu bulombolombo bwaffe nennono yaffe bagamba nti kabaka asiimye okulabikako eriobuganda hmm. naye ono azunga ati kati si betwogerako mukama wange twogera ku bakabaka baalinyanga ku namulondo nga ddala kituufu emikono gikoleddwa mu buterevu waayo twogera ku bakabaka abaawabulwanga bajjajjaabwe twogera ku bakabaka abayingiranga enkiiko z'amasengere twogera ku bakabaka eyatuulanga wano n'atuma ebisolo n'atuma ebinyonyi twogera ku kabaka yafuniranga ddala obubaka okuva ewooyo katonda yakussaako omukono nga bulaba yesu kristu baali bakabaka kabaka obaka omukono gwa katonda osobola okufuna obubaka nofuna otegera ebyo ebitawandiikibwa nkyo nagamba nti ffe tuli ogwo omusaayi ogwamanya nga gwegulina okutambuza ennono yaago n'ebyobuwangwa byago nokuwandika tukunaba kujja mu nsi muno twogera ku kabaka okuzaddamujajjaffe kintu kitaka kya namwasi yali sibinga obubaka oba eyafuna obubaka obeerobuwangwa n'ennono nga bugira ddala ewaggulu ddene nga bukira mu miryango mwenda abakabaka betwogerako abatagiranga munkuuka abatagenda kugalawo esoma mpaka zakuwuga abatakubanga gona betwogerako kati obamu mbuzi zenakugamba nti sekiriranya ye mukama wange mwe byenjogera muba muteeka mizaani yammwe mutunule oba byenjogera si ebikolebwa omuntu yina ngaolimuganda noba olina emyaka ataano gwe tewebuuza kino ekigambo kyava kukiga twogera kabaka newaba nga atudde watudde ayogera ne bajjajjabe twogera ne kabaka asobola okugamba namugamba nti nze naalomunabinenenze maama w'emisambwa kino kikwata oti kyekimuyisa nnyini nsi emisambwa gyegi nannyini nsi abasange be bananyini nsi abakyozi be bananyini nsi so sinammwe kino kimbalege mbadde mbagamba nti mwe abalina abazzukuza kati abalina abaana nga mwemujafuna n'abazzukulu mwanga tukalito faunation bazzukulu bamanga balitegeeza ensonga zino eno obuganda egenda kunyumira abalijjawo engedde ziriggwawo kookolo oba kansa tuli mukolero omukulu ekyanje embuga yakookolo weeri abakyala bali mbaolimbalakakookola okwata emindiyo mungota tuli mukolero omukolo nalubiri tuli mukolero omukolo kiggala likolebwa ensonga ze kasiba likolebwa ekyo kyetwagala ye buganda erinyumira abo abaliddawo so si buganda eyabano abayimba ekigambo bya buwangwa nannono nga sibwe bikolebwa abayimba ekigambo bya buwangwa nannono ngaate bagoba abantu ku ttaka abayimba ekigambo naye nga bali ku ttaka lya buganda lye batunda bali ku ttaka ly'obwakabaka bo begaggawaza bokka naye nga abaganda bafuuse emumbo ze mu nsi yaabwe bannayuganda bali mukubonabona mu buganda wano abatatawebwa kitiibwa abaganda batakyayina nsa olw'ensonga byuma ezituddawo emengo naga nti baali babbi ne gafuuka gabbi kati ensonga byuma kati mumwalabye nti nna ensonga yamatikira mwalabye ddala kabaka yaliisa abantu abakulu bwe batyo nga abagamba nsonga za namasole naye lwaki balemedde ku namasole mutemukyebuuza nkuwadde ensonga bbiri namasole atazaala oba atafumbirwa yoyo namasole nga yawekule empologoma ebeeri ku namulondo bwekakasa namasole kanyanya yeyalaga mutemyensi eno ompuliza bulungi nkuyo omulangira nakibina nababuuzi woofiisi ya nkuluze yalagawa kuba nalinya basiiba enjala bananasore abali mumbeera anabone mbabbira nettaka lyabwe nigana agaddu gavaawa ganamayigawavaawa musajja gwe bino byona byo tubitoka kumanyika kuba ye kamala byonna nemumuyita mumwita kamala byonna nababuulira kamala byonna nti kabaka suna atula mubatanda bezaala namugamba okuva nowala okulyokoza okuzza n'okununula nebino byona gwe kamala kuwadde ekitiba kyogwakamala byonna Hmm. naye takali naliweddeoku omulembe gwamayega ensozi zigenza kumulembe buli kimu naye nga ye teryamugamba nti owaayo wummula nabagambye ekintu kimu ekyo mukirinde hmm. ate nga kino nkyogera nkisimbako amenyo kabayite abantu baabo anti bagee kuyitayo nga amakumi hmm. hmm. kati kyekigendo bagwanira buli omu nze sirina kasaale sina mundu sitiisatiisa seegulumiza naye nkyogedde wemaani muzzukulu wa mwanga nkuddamu bwemba nga ndi muzzukulu wa kabaka wange era nga nkyemanyi nga nkyewulira hmm. nga ndi muzzukulu wa kabaka nakiringa omulwanyamu ne bakabaka bona ne basekabaka abebuganda n'abensi eno hmm. kabasugumbize batwale emitwe gyabwe ku matikkira hmm. naye nkuba weetandikirawona buli omadde mu mmotoka ye kati kitegeeza kye beetaaga ensi eri mu buyinike ensi eri mu kubonaabona maga abadde na mu lukiiko natagaana ku nyumba eno eyaja kuno nga tiyatuludenga amasiro gatambula kuba luli buli lukiiko olubaddawo ng'abyogera wabaatekawali ebyokola byabwe mu nyumba etamanyikiddwako gye babagamba nga bagumu bagenda kumalijagati ekiyumba kyayidde takyayogera ku misiro nga bwe gatambula nga bwe gagenda okuggwa nimuleka ebyokola eh, muzinganyaddala n'omugamba kaabadde asigazizaawo akamubeza mu nsi ye ng'alinamuko ku mirembe emitonotono era mwetebye okula mukazinganye nemubizimbira n'ennyumba ekasubimbwa mmwe yigana nibuza mayiga yavaawo amanyi mayiga geyavaawo alibadde ambuulirako kitegeeza nga simanyiiyo kubanga ze bintegeera bya buganda ebyava ebwerwabo kasibitegeera ezo mbwa nezireta ebyokola neziriteeka ekasuli mu nyumba gyebabagambe tamanyikiddwa bazinami nakasigaddewo bakolere bagire muzibwazalampanoni nga tebakolya ku musingi gwa noona byaggwanga byebasama yayidde kati ddamu oyimbe mbu gagenda kuggwa omwaka guno ate nsaba oyo omwana watta omulungi oyo omunuwa kiyirimba ave mu nsonga zekasubi ayogere obuganda lwebwagala okuwulira ayogere obunanyumiri obuganda ayogere ebyensonga ayogere ebyenkizo namugamba tayingiriza kikuno nakugamba nti mayega nekigulu tukinolujinaba myaka emeka mugenda kubeera enkwizigenda okwokya bannammwe pozina kiri muzukulu wa mwanga mulikuttaka lyemisamba mulitunze mudi ebintu byamwanga mbimazewo byaleka nemudde kubiri wamanga nemutunda nemutunda enyanja yamwanga akanyikisi bajja kayita esavu eyo tuveeyo e mukama wange ensonga zabekobe zino walimu ogamba ki omwana wattuwekkobe eh, eh, abekkobe bandibubi baŋamba sibaagaliza waliwo nembagamba okulina nenyanja sikuliira waliwo hmm. mutamanyi wange ampitako jjo omwana wattu agala otegeera ensonga zakasimba kuawange owemamba yaŋambi naye abekobe hmm. abekobe era munabo kimuti jajjamu omuku oba jajjamu jajja wabekobe mukimanyi nti yensereku hmm. naye ngaomukulu wekika yenamwama mpozi hmm. okuja okumanya nti baavaawa byatandikirawa hmm. nyira nga ya byasobaasobamu awo era mu kika kyamu byakoma amaanyi gonna n'ensonga zanduza enkulu zakoma ku mulembe gwa jjajjaffe kabaka mwanga naye nga amaanyi n'obuyinza abekkobeera muli bankizi mwana bagaa nti nakati bwetwogerera mumukyali hmm. n'obwakabaka abekkobe era mumukyali nannamulondo bano bali ku byabwe bano bemuwulira abatu abajja bookunyaga n'okutunda ettaka naye nga abekkumi bakyalina obwakabaka era abakumi bakyalina namulondo mm. kubanga omukulu omutaka eyitibwanga muwanga omuwesi ensonga zonna yazesigaliza mm. kale ensereko emu ku basajja abajja nekintu era baali abasajja abatabaazi oba emwangundi abasobola okulwana ne munaabo kintu okuwangula bemba era bamala okuwangula bemba kintu ngaali kunono abataka bonna bonna nakugamba nti kintu bwe yamawuliriza okuwangula bonabona okuleta olula nono onaona olubiri olwo olwali hmm. yawawo abantu abasinga obungi byakola ki byasobola okulwana nabo era okuwangula naye yensereko ekibanja kye teyakibeerako ye yafuna omutala gwe wali owudde ku mutala gwe bayite kanyaanya oba webayite kanyaanya manyi kanyaanya kanyaanya aaa ah, sibumanyi yo mukama wange kanyanya weyakuba oba yo weyakuba embuga ye oba weyazimba olubiri lwoma tijaditamizalubi tuyite embuga ye ye teyabeera ku nano banne gyebaba wanakola ki era katira nebbanga liyisewo kintu ngaakyali ku nnono natwala era nsereko nagenda musimbira omutuba ebuzimwa omanyiwo oba buzimwa mukama wange siwuliranga naye tomanyi ku mutalo guyitibwa buzimwa aa buzimwa guli mawokota awo kintu weyamusimbirya omutuba hmm. era wayitawo ebbanga ttono kintu naawansireko okufuga essaza lye mawokota hmm. eh. kati fe gundi yaffe eriruddawo enkulu e, e, anti tukyatukyajja e, hmm. era nsireko bwe yaviwa wa mukama we nnono Hmm. omukama wa mubuwa era muwadde nga bugenti era mwadde okunfugirako ettaka esaza hmm. yemawokota hmm. nagenda nagamba kaŋende ebuzimwa nsulewo enaku bbiri nenetandika okufuga ki okufuga oba okufuga ettaka esaza lyemawokota kale awo yasulawo enaku ebbiri zafuuka enaku enyingi yali ali ku buzimwa yalwawo nnyo kati agenda okuwulira nti ate esaza kabaka kintu aliwadde omuntu omulala oba hmm. obwami bwemawokota bugabidde omuntu omulala hmm. awo naye bwe yava ku buzimwa n'agenda olusozi teketwe teketwe teketwe nabona n'abantu beyasangawo era yabawangulira ddala hmm. n'azimbira ddala awo n'akuba okwebuganye ku lusozi teketwe era nsereko bwe yali ngaadiriketwe kabaka n'amuwa omulimu gw'okunona lubaale sese hmm. yali omusinsiriko ng'anona balubaale besese awo kabaka yalabanga nsireko n'amubuuza kasireko byakomangawo awo hmm. kabaka olwamulabanga n'amubuuza buuza kamange n'amubuuza omugenyi yamubuuzanga nti omugenyi wa muyama omugenyi wa muyama eh, omugenyi wa muyama Ah! <laughs> omugenyi wa muyama kitegeezakubeera kwaniriza wangi okuyama hmm. omugenyi wa muyama kyabanga kitegeeza kwaniriza n'okumulamusa omanyiinoliaoge n'ogamba omuntu nti mbadde nkubuuza ate hmm. nga tugenda mubuuza kibuuzo bakwitanga kulamusa mbadde nkulamusaako Hmm. mbadde nsaba bbalamusaako abadde nsaba nkulamuseeko ssebo oba mbadde nsaba nkulamuseeko nnaye okubuuza atesabanga kibuuzo oluganda olwo lugambo nga tetukyalwogera ama muli baganda ate nzesirimuganda zeyinza okuba nga ndi mukalamojja ekyo mbadde sikiwulirangako ekyo bwe twogera ensonga nga zino hmm. abamu bwe babeere mu mawulire gaabwe negyekisibiraga nga bagaa nti oyo simuyi munyarwanda oyo mukongo ono musimuyi musudaani hmm. oli mutanzania ono munakenya buli batutuuma naye newunya omutanzania avaayo oba omunakenya oba omunyarwanda oba omurundi oba omukongo oba omusudaani nabeera nga ate <laughs> amanyi ensonga zammwe aye nga tonaku ebyo bitakola ki ebitawandiikibwa hmm. kale nolwekyo eh, omugenyi wamuyama kibeera kwaniriza <laughs> oba nokulamusa hmm. era nsereko yaddangamu bwati hmm. namuyama mukama wange hmm. e, omugenyi wa muyama namuddamu namugaa namuyama oba wangi mukama wandamu mukama hmm. wange era okwo kwe yasinzira okutuuma nsereka erinnya lya namuyama nga tanabafuka namu amayitibwa nga namuyama njagala muwulize ebigambo bino bannange muwulize n'amannya gano era awo nga bwegenti kabaka kwe yajja oba kweyasinzira okutuuma oba nsereko erinnya lya namuyama hmm. naye oluvanyuma erinnya eryo abantu baalikyusaako nelifuuka namwama hmm. era okuva kunsereko n'okutuuka kati omukulu w'ekika kyekkube hmm. owakasolya ayitibwa namwama obutaka bwe obwakabwomukulu oyo owulira bulungi nkuwulira mulangira luli ku lusozi olutekete lwenkugambye hmm. lwe yasooka okuzimbaku hmm. nabwo obuyitibwa buwama hmm. nabagamba buwama ndowooza nti ensonga zawo muzitegeera obuwama yiwo mpulirawo si wano mawokota wano eh, era n'okusibya mu kimu ekyennaku ebbiri ze yali agenza okusula era n'azisusaamu omuganda era wava enjiwajja enjogeri egamba nti naasula bbiri namwama buzimwa nkuwulira <laughs> eh? mhm, eh, kubanga yagenda yasula nnaku bbiri nakola ki asukamu mm. awo muganda wajjenjogera egamba nti nasula bbiri namwama buzima mm. nze nasula bbiri obubadde okiwulira badde nkiwulira era nkukakasa nti E, ebuzimwa mm. na mwama bambi nga amaze okufa mubuda mubwensi eno we yaziikibwa mm. na mwama yaziikibwa teke te, yaziikibwa teke teketwe teketwe ebigambo ebyo munansonyiwa mambi kyamiza nange ndi ndi muntu yaziikibwa teketwe eyasookera ddala mm naye obutaka bwa namama obukulu hmm. bwe bwebuzima hmm. ebuzima banamwama gyebaziikibwa nga bafudde ekinyagala mukimanyi katosobola kuŋama nti omuntu ensonga ezo zitegera nibagamba bakulondedde omukulu w'ekika ddala hmm. amaanyi gabano abakulu b'ebika abasooka gaggwawo ebintu bitambulya emitendera gyabyo okuba banamwama bonna baziikibwa gyebaziri ebuzimwa tegeeza newooba nga olina tokkizibwa kutwala kukijja kya kika kyammwe mpozi kyoyinza okubuuza nsereko yazaala abaana bameka mm. kubanga abaana ba nsereko bebafuna amasiga bafuna amasiga mu kika kyekkobe mm. mm. e, nsereko yazaala abaana mwenda era bebaana ba nsereko abamasiga Eh, namukangula owali omuwuliddeko eh, namukangula ebbongole mawokota hmm. lwabiriza ekatoligo era kiri hmm. mu busiro hmm. kawuma ewasozi mawokota kakinda jalambera mawokota kabengwa ebulumbu kabengwa ono twamwogerako dda ebulumbu era mu busiro amanya ago gasobola otumibwa mubikanoogano gamasiga abakulu bamasiga ekindu kino nze nga nkibawulira mwawule abakulu bamasiga gammwe hmm. nabo musobole okubebuuzaako hmm. era nga bwe tukatoogedde kubasookera ddala naye raba naabaliwo batambulira mu layini eyo hmm. tudde ku kasenya ebusenya butambala tudde ku wanda emisinge mawokota busuulwa enkozi mawokota kayiwa ebuyiwa era mawokota naye jukira nti ngototwogera ku nyumba eno ey'omukyalo ono nakakaawa hmm. eyaganja twayogera kubayingira mu lubi olulangira mu bekkobe hmm. era ge gavangamu abaalyanga ogwannamwama hmm. okitegedde bulungi adawa nkitegedde emirimu gyabekkobeeku kabaka ndoozi egibuko kabaka egyo mugimanyi aa tetugimanyi kakinde <laughs> kakinde jalamba mm. twamwogeddeku wali waggulu mm. yeyakindanga yeyakindanga ekigambo kino bakwita kukinda mm. yakindanga olubugo okukinda kitegeeza ki kamale ekigambo kino jategeera okukinda kale mukama wange kebatwaddeyo ku mukulu w'ekika n'omubuuzi okukinda nze nkubuulidde hmm. nze njogera luganda olwaffe olw'abaganda abazzukulu ba mukasesese hmm. bwenna amaliriza ojja kitegeera yeyakozi omukita kukomaga abamu naye lno <laughs> yeyakindanga hmm. olubuga omutaka mugema luyasumikiranga kabaka ng'ali obuganda olubuga olwo mm. oyagala okumanya erinnya lyayo ye mukama wange nalo ekyo nkyagala <laughs> bigwawo tebiraga baliana <laughs> bigwawo tebiraga lwe lubugo jajjammwe kakinda hmm. ejjalamba lwe yakindanga omutaka mugema lyesumikiranga kabaka ngaali obuganda oba ngaalinye ku nnamulundu olwogoolo tebiraga olwogoolo hmm. lwanjawulo size zine etuba eh. lususumbulwa ku mulandira gw'omutuba oguyitibwa olusika lwokwe luva eh. ekigenderwa mu lubuga olwo oluva ku lusika hmm. kwe kwagaliza kabaka okusika amawanga gonna gajje gyali eh. nabagamba nti waliwo olubugo olwagibwa mu nyumba muno nefumu nebitwalibwa mu bukyamu olubugo olwo tegwazibwa lwatwalibwa mu bikyamu nkiddamu olubugo nefumu nkuya mukama wange olubugo oluwulidde nduwulidde baluyita batya sisobola kukola lolokolo saawa zino amanya bigwawo tebiraga biggwawo tebiraga kakatisebo ah! bukyanga njogerera bika birala leero otuuse hmm. wange bwebakola ki nti bukyanga njogerera bika birala hmm. leero oli ku kyange kyennyini abekkobe bebawaŋŋanga hmm. uli bebawaŋŋanga hmm. amafumu ga kabaka mu nyago era bebaali abaweesi ba kabaka kintu ennono lwabiriza ekatolingo eri gye twayogeddeko hmm. ye yagwanga kabaka akabaka akabaka akabaka yeyaguwanga kabaka akaba kakabaka ku mutwe ng'ebinyombo bimaze okkalyako ennyama hmm, biri byetwayogerako eri wanda emisindi hmm. yafuniranga kabaka yafuyiranga kabaka ekondeere hmm. ekondeere olitegedde nti yamufuyiranga ah, sinalitegeera mukama wange lyayitibwanga mwokoola mwokoola nga liringa e, e, e, eriyita abantu era alifuuyira wamu nemukanga owemmamba afuwa ekondeere eriyitibwa kawunde ono afuuwa muokoola hmm, wanda oli mukanga nafuuwa kawunde hmm. era okyagala okumanya kuyekobitukomaawo ah, mukama wange nkyayagala ate kati ate mpulira ate binkutte nnyo kwata ebyaffe binyuma nnyo singa ebik kale amanya gabekobe hmm. gatambulanga mumasiga gonna oba gatumibwa ngaabuna amasiga gonna hmm. so tebayawulanga nti amasiga gegindi gabeere n'amanya bwe gati hmm. naye nkuba ekedde njagala okutambula neggamibuganwakitondeka mukama wange tumalirize n'akasimba nkute <laughs> mponya poza amanyaga abikubi n'ebikubira byo biwanvute bimwe bona bagamba bannaffe abakuwuliriza n'abawuliriza ebigambo bino hmm. ffe tusunako obusuunyi naye tuba tumazeeyo naye mukama bwali bwayagadde nga bannange bavuddeyo hmm. abali mu nsi gye bali hmm. tujja kusalawo tuwandiika ensonga zino kati ndoza amannya gomugamanya agamu mutumba nsereko namukwangula lwabiriza kakinda amanya mugamanya age kubi ne wotusugogera ko mm. kubanga ko chikacha mwe yange abe kodi chikacha mwe kinene nya te abantu bachichali wadde bya byagiragira ne chichali chinyoyo niye bali abamu baduza noga nti oboma omulenzi te chalina kitawe te chalina jajjawe mm. ne basinga bagwa wate azadda abantu nenga amanyita bamba kobe chichali kitulitira okubanti abantu bategeza amanya gano mm. e, ne ndoza mwagamba mugamanyi mm. tugayisemu lukwakwayo tugayisemu lukwakwayo nyagamu nange era mbasigamanyi kubanga mutumba <laughs> nsereko mm. namukangula lwabiriza kakinda busuulwa kayuwa male kayongo sekamatte sebabi sentumbwe mutumba mm. nebyo nga sirabi sebuliba mm. ngaabaga sebuliba bwambu bwe tebwanikibwa era busaba mutu nga yesebuliba oyo omutiiranga ddala aba mutabaazi E, kiwalabye setuba sevume teketwe nabyo mwali mulituuma hmm. mutuuma nviiri kawuuma kirabira lino nga eh, ebyeŋendo katulire katulibuuke nakanyakaali <laughs> ah, nalyo lyammwe mabirizi hmm. mulalira muluuli bwemanga ngagize bubi muneetereeza eyo sekonga etembo kibombo senyomo kiragga aba nkubuye sewakiryanga kibugo sekalembe nanga nti ndowooza malowooza semagulu magala kitunzi senyondo nsozi miti abawala abo ndoozi oba obamanyi ebyo siwulidde naye nga sewooli wakkobe sikubuusabuusa namale nakayiwa nakamatte mm. nababi nantumbwe na nasimbwa namboze nakakaawa nabanoba nantege mm. kiwabudde nakibuule mbatudde mm. namala nambiro nakalembe nabwami nambalirwa mwina no mangi mm. mbawadde mpuna nangu webityo mm. nekiwa maaso nalo lyammwe kiwa maaso e, eh, abaana abawala balituuma mm. e, eh, nenewabira nabika ajumbe naye libeera lyammwe abamuwala nabe nakuzino tebagagala kakati uh, mpozi obuzira bwabe kobe nabo katubukoneko tukomaawo mm. kiwalabye yawambe saza lyabo wekulu okulijja ku bunyolo kiwalabye yawamba e, eh, wekobe yali musajja muwaggufu nnyo nga bwe nayogera juzi kugabunga mm. era yali mulwanyinamige yawambe saza lyabo wekula mm. okulijja ku banyolo mm. okudda eri obuganda ku mulembe gwa kabaka kamaanya nga yafuga obuganda mm era yomu ku basajja abaali abaamaanyi ennyo kati bwekula mwe mwalijjayo oba yakulembera olutabaalo lwalijja ku bunyolo kiwalabye oyo hmm. ekabyuma hmm. era kabyuma bwafuuka butaka bwabikkobe gyebuvuddeko nayogera ku kabyuma oyo e, kati sebulebe ebuddo erayo ku mulembe gwa ssekabaka semakokeri bweyayagala okunuma muganda we cuncu hmm. bamulagula newamugaakwata musajja womu Hmm. obwekkubo oyo bwona omusibira mu nyumba oba bona omuteeka mu hmm. nyumba n'ogikumako omuliro hmm. bwenejja neggwawo nga tafudde ojja kuwangula kabaka jjunju ah. era kabaka sekabaka semakookiro yakwata sebuliba nam sebuliba yesumikira embogo bbiri zokka n'akwata n'amafumu abiri n'engabo ye n'ayimirira mu nyumba Hmm. bamwokeramu era enyumba yagenda okujja nga mwali yasigala mulamu era ngaayimiridde ah! kiki ekyamukuma nga yeesimbye ngaolukoma mu bbanga era samakokiro bwe yamala okuwangula jjonju kwe hmm. kuwa sibuliba obwamakamba era sibuliba azikibwa kisozi mu bugonjubwa bw'olusozi buddo awo wagalamidde era obwamakamba bwammwe era kufiira ku mulembe gwa ssekabaka kyabaggu era abakyala b'ekkobe baali bayimbi nyo era baali baganzi nnyo olwolw'ennyimba ze baayimba era ssekabaka kyabaggwawo owekkobe bwe yayimbanga mm. abaganda kubajja n'enjogero ogamba nti era agamba nga sawaayo olina emboozi kuba olina emboozi ewooma ndowooza tujja kwongerawo tulabe erinnya lya namboozi hmm. awe lyava <laughs> anti twogedde ku mboozi twagambye tusunako busunyi eh, eh, tusunako busunyi kale awo erinnya we lyakola ki omusujja gw'ensiri bwe bulwadde obukyasinze okutta abantu mu uganda wamu ne mu subsahara africa weetangira omusujja guno ng'okozesa lopa free antimalaria oil eyavumbulwa bano aba lopa free okuva mu canada weesiiga ku mubiri gwonna awo ensiri oba ozigobye oli uganda oba ogenda mu holide ka oiro kano tokaleka mabega balina ne aromatherapy oil akuyamba ku nnyingi eziruma ne ku skin kasange mbuli supermarket ennene oba pharmacies mu kampala ate nga gweyagala okubeera distributor waffe waffe tukubire ku simu zino mu uganda 0722321235 oba e canada plus 64771487 oba ku intaneti noonya lope free products twakakasibwa minister of health wamu ne national drug authority mu uganda we lyatandikira ate eryamutumba lyavaako goda mutumba lwaki oliremerako <laughs> kale nebaza manduza tumaliriza nebaza bambi ogodali kuweereza abantu baffe mm. e, naye nga ndowooza sijja kwerabira omukyala mm. debola nambogga oyesimuotitegedde oh, eh, otya n'omukyala omumbejja omulungi abasinga isingoma stefani owe nagamba simoba amukubiddeko oyo ensonga zonna azimanyi omukyala eh, eh, debula nambogga sebo kandyogere sigga olyogera <laughs> debula nambogga hmm. namusisi ah, n'omukyala ow'emmamba omulala omulungi ennyo anifaziwa hmm. eh, n'omumbejja abasinga gwenjagala ngaawava erinnya stephani singoma oyo mukubire nagamba ebintu bino abimanyi hmm. yamunoonyako mukama wange siyinza kutengula ajje <laughs> sidamuyigirako bingi nze manyi nti ayimanyi kubanga omumbejja oyo enkuluze empewo ze enkulu nnyo ate ngaeri erinnya era nalyo okkulu nnyo isiŋoma era alikubuulira omumbejja mm. mukulu nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo mu bwakabaka nkusiibule nkama yo tonsiibula e. omusajja wakasimba ono ajja nyiiga ngaobwedda akuva eri awulira mutabanyi wange mm. mutabanyi wange mm. amita ah. Eric Chemba ee eh, mutabanyi wange oyo apita ku jiani yangamba nava ya muzaala hmm. ee eh, kale jajja wabakasimbo bajajjabwe omukulu ye kibyami hmm. eh, luberebere kibyami yali yeddirango era kibyami yajja n'ekintu era kabaka kintu bwe yava ennono n'agenda kuba ekibuga ebuvvi hmm. kibyami era agenda ne kabaka kintu ebuvvi kibyami bwe yatuuka ebuvvi n'aganja nnyo mu maaso ga kabaka kintu mm. kintu teyalwa n'alonda kibyami okumusololezanga mm. esese ente n'embuzi mm. n'ebyennyanja yamuwa omulimu ogwo nga yasolooza yasolozanga esese ente n'embuzi n'ebyennyanja mm. era mu mulimu ogwo kibwami kibyami yagaggawala nnyo mm. n'afuna n'amakisisi era kintu bwe yava ebuvvi okuddayo ennono kibyami yasigala ebuvvi ku mulimu ogw'okusolooza ebintu byakabaka ogwokusolooza n'ebintu byakabaka mm. esese okakyaliwo ekirala mukama wange twagala okumanya ku busolya bwabwe ah, kibyami ekyo wali badde obuuza nagga bafuna omuntu amanyi oluganda mm. kibyami kimyami wabanga yali yeddira ngu ate afuuka ati owakasimba hmm. kubanga obuzakikaategame kibami olubereby yali yeddira ngu hmm. kimyami asindika muwala we kibami nga bage nti yali musajja mugagga nnyo ng'alunda asindika muwala we atwale embuzi ku ttale kati aba ali ku ttale asiba embuzi hmm. engo teyava kale mubivi nti engo yamaliriza etagudde tagudde embuzi engo yamaliriza etagudde tagudde omwana we era engo lava ku mbuzi kati kibaa kiwami awo ndowooza era wasinziira okwegatta mu kika ekirala kyaddira ddala ngo nja kweddira makasimba mm. akabadde akabbiro kengo mm. okuva okunza okutuka kubazi naye anagaa nti okuva okunza okutuka ku bazzukulu bange mm. tewabanga alya nyama ya nsolo yonna etugiddwa engo tebaami ne bazzukulu be bwe batyo bwe baafuuka abakasimba hmm. kale obutaka bwabakasimba bwe bwava ebuvvi ne bugenda esinga hmm. kawe mutaka wa wakasimba mkulu mutegede ye zinga ebuzi bavayo ne bagende zinga mm. era wakasimba kuzinga kubasinzira ne bafuna obutaka bwabwe obukulu obwekyango mu mawokota twayogera ku kyango e mawokota naye nga bava buvi ne bafuna obutaka bwabwe obukulu ekyango mawokota mm. era omukulu w'ekika kyakasimba wakasoja ayitibwa kabazi mm. e olina kyobuuza tugende mumaaso mukama wange wali badde obuuza eri akabazi lyava ku ki abo nga bali complicated jajja kabaka nakiringe <laughs> hmm. bwe yali agendesesewa wanema okuno naye omwana kyoba ekyomubasikako tebakibuuka omulubaale hmm. amuyambeko okulwana entalo zeyabonanga n'abanyolo kubanga yali awenduliddwa muganda weomulanga ejjuma kati abala omulaguzi yamugambira namulagula namugamba nti aa mm. oli bwogende esibo oliwulira mu kibira omuntu yenna atema omuti mm. ndiuza namugamba nti okyamanga awo mm. kale naye bwe yali atandisa olugendo mm. nakola kyebamugamba mm. nara yatuuka ennaku ngo yatuuka nga tusogenda esese yatuuka ebusi weyawuli omuntu eyali atema naye ng'akola ngaomulaguzi omulaguzi yakola kyo omulaguzi kyeyamugamba hmm. kakati kakati mu kibira ekyo mweyayingira nawuli omulaguzi ng'akola ki ng'atema ebintu ebyo hmm. oba ng'atema emiti omusajja oyo yayitibwanga nakiso yali yeddira kasimba era ngaabeera kuzinga hmm. yali abajja lyatkubanga e, e, waliwo ekkadde yali abajja lina eryato epya hmm. hmm. eryato erira jjajjanga nakinoga eryawungukiramu okgenda ku kizinga busi oba okgenda ebusi eh. obadde obuzi eryato yayitibwanga eryato yayitibwanga nakawungu mm. nakawungu era omulyato ebyo jjajja omulyato ebyo omusajja oyo oba nakiso mwe yatwalira jjajjange nakibinga ezzinga nesese mm-hmm. era mwe yamuddiza ku lukalu oba mwe yamuddiza ku lukalu lw'e buganda mm-hmm. eh. olina kyobuuzi mukama nge tugende mu maaso nakiso yalina mm. mutabani we buyondo mm. buyondo yali muweesi nnyo nnyo nga gyenkomeza wanafumu mm. era omulimu ogwo gwamumanyisa era gwamufumisa ebirungi mm. era kabaka nakiriiinzi yatuuka ku zinga nga hmm. ntesisi yalaba buyondo ng'alina effumu eddungi ennyo lyakutte mm. kabaka n'alina egombe era n'ali musaba alimuwe buyondo kabaka bwe yamala okukwasa kabaka effumu yasanyuka nnyo olwokubanga kabaka asimye omulimu gwe hmm. neyegomba okugutwalako ekijukizo hmm. natibwe byatuuka mu kibuga kyebumbu bumbu olwayitawo hmm. akabanga katono entalo neziddamu ezebunyolo efumu kabaka lyeyagga nalo okuva eryegambye wa buyombe eyakwatira ddala mu ngalo ze ng'alwana kati kabaka nakiringa lomandi ye kabaka ekiri akisiza omukono ku butalo era kabaka nakiringa yagwa mu kinnya enegibaali mu butalo bino ebinya byebategangamu ensolo hmm. ensolo embogo ngaezo mweyagwa kati ne bano basije be tebalaba nti kabaka agudde mu kinnya nebamulekayo hmm? nebamulekayo eh, bino ebinya byembogo bateganga biwanvu era omujjajjaffe kabaka nakibingo myakisiza omukono kyenaga nti ye kabaka yekka eyakisiza omukono ku butalo Mm. era mwyakisiza omukono mu kinya ekyo mm. era buganda bwakaaba nnyo ebagezaako n'okunoonya enjoli yakabaka nakibingi nga tirabika balabe bulidde ddala kwe kulonda mutabani we omulangira mulonda okusikira kitaawe teyalabikira ddala eh? enjoli eyo teyalabikira ddala ah, ah, deka leka kusumulu kusuna nga tebasumulula <laughs> nagamba omwana wa katonda tapapa kakati mm. mm. njagadde okuleeta ekintu kino mm. kyali kigenze nyimu kibajja kyange naye njagadde kireeta okulaga nti olaba sekabaka oba omulangira mulombe yali mwana muto nnyo naye era akatikkiro yaliwo naye era omwana yali muzima kunnamulondo munaka jini tu nila nubuga aji bako ato nila wamuza mstaka tebukerele nasoburo gavana hivi mm-hmm. abu kari wako jago abubu tuko kukumuga jire nteze nkangu nyo mm. Mm-hmm. aturi inga ku abantu kuna basoburo kumula ba kake jari omuto nteze nteze jitukira kuhi yafuka na murondo chinabaga ama tivana yana jivakula sinu wa sakabaka murondo murondo e wa agenda yu ubandala chitufu na murondo jitomi haa ebyabanoofu yali byakisiro bavaawa hmm. nga kwanasinzira nga abantu omulengera obulungi hmm. namulundu bakabaka bebuganda bonna kwebalinya oba kwebalinyisibwa nga mugema abasumikira okulya obuganda hmm. ekyo nabagamba kabaka naye nowuliramu kabaka myaka abiri mwata nebawandisa sipiiki ze mbu ngaatudde ku namulondo kabaka alaweza emyaka abiri mwata nabiri mukaka ng'alimye ku namulondo kyevudde gamba nti bakabaka b'obuganda bona kwebalinyisibwa nga mugema abasumikira olubugo okulyo kiri kyemagamba olubugo luli okulya obuganda hmm. era mu kiseera ekyo bona bajajja bakojjaabo ab'obutuku hmm. bayongerako okuyiya amazina hmm. gebazinganga mu maaso g'omwana g'omwana waabwe nga bagendeera okumusanyusa amazina ago gayitibwa amaguntu nga tuzina ennaku zino <laughs> era gatandika ku mulimi gwaki ogoyo kabaka era na buli kakana abobutuko abobutuko era gasimiti banalimi gamu ebakyasina amazina gamaggunju hmm. hmm? simanyi oba bakyaga zina era mu kiseera ekyo kabaka mulono ng'ali mukulamula hmm. omusajja omuyizzi bwagenda okuyigga hmm. ensolo omusajja oyo bwe yali ng'atambula mu nsiko n'atuuka ku bunnya kabaka mwe yagwa hmm. weyatunula wansi n'alabayo effumu n'amagumba g'omuntu olw'okwagala effumu omusajja oyo nti ye teyatumyana bya magumba yajja obujja fumu hmm. n'alijjayo n'agenda nabyo ewuwe omusajja oyo omusajja oyo gwe tujja okutegera gyobujja hmm. bweyamala okwenoonera effumu yetandikeddaa n'okutambula nalyo ngabuliwalaga atambula n'effumu eryo hmm. bwe yali atambula n'asanga abazina amaggunju abo omusajja bwe yaraba abazina naye n'ayimirira yetegereze abazina kati mu bantu abaali awo kwe kwali omuntu eyeetegereza effumu eryo nga omuntu oyo yatabalanga nekabaka hmm. bwe yalaba nga effumu ono lyakutte eryakabaka mumakimi engeri emirimu lyeyatawala nabyo hmm. omusajja nga bamukwata bamusa mu nvuba omanyi ebintu bino biri bisatu naye tujja kwogera ku envuba eno edda baasibiranga mu nvuba oba mukinyeyo wansi ensonga kyabaganda bagiyitanga kabula muliro eh. envuba kebayitanga kakati hmm. omusango gwamusibwako ngaatusu mukabula muliro hmm. wakutta kabaka nekibimbi kubanga abantu balebedda nga efumu lyalina lyali lyakabakabamutwala dairekiti oba bamutwala businde wakatikkiro hmm. omusajja batwalibwa wakatikkiro mulisi mukiiko lwamasengero awozesebwe mm. uyawuza nanyonyola efumu jiwa jiyakola ki jiyalironda mchinya mm. e, uyalabayo na magumba kumutu katiki uyawulida mm. atunaronda abantu abasajja nabagata kumusajja oba abatwali waji yakola ki jiyajifumu hmm. oba jiyalironda hmm. bwe batuuka ku kinya ne balaba wansi amagumba g'omuntu mm -hmm. ne bakkayo nebakakwa nebakapota nebakatwala eri katiki hmm. abamanya kabaka ennyo ngaakyali mulangira hmm. baabayita era nebabagamba betegereze owakabaka abakumaga kabaka nakibindi hmm. neraba abali bamanyi bakeberera kukiwanga kukiwanga ki kubategerera nti ye kabaka ani nakibinge kubanga yalina akazigo mumannyo n'amannyo ge nga gantalaga basinzira ku kaziga kali mumannyo n'amannyo gagentalaga hmm. eh, naye lwo tebakoma ku bujulizi obwo hmm. era abaali bamanyi effumu lino kabaka nakiringe gye yalijja baddayo ewa buyonde zinga hmm. era buyondo yaleetebwa naye bagenda okuleeta buyondo nga basibya amafumu agasukka ne mu bikumi n'ebikumi nenga lino fumu baliteekako akatonyeze kutasobola kulaba unako yali akataddeko hmm. kati obaleeta bunyondo ne bateekawo ebinywa byamafumu ne bagamba bunyondo gwewakolera kabaka effumu hmm. okyalijjukira nti enjikira dda kuba nze nalikola ne banjuliza amafumu ebigambo ebyo byonayo neffumu lonamufumu lyewakolera nakabaka nakibinge hmm. era buyondo yatinkula amafumu mpaka lyatuuka ku fumu lyeyakolera kabaka nakibinge bwe bwali obujulizi hmm. obukakasiddwa nti ye kabaka ki nakibenge era bwenaalikwasa katikkiro ne bagenda mu maaso n'okukakasa n'okutegeera nti ono ye kabaka ki nakibenge kabaka nakibenge hmm. hmm. ah! kaisitolakubanga kanyumidde nyo ate era okyabuuza tugende mu maaso mukama wange mbadde hmm. njagala uh, tumanye uh, amasiga gaabwe uh, n'amanya hmm. nkuleke mukama wange ogende kubanga wangambye dda enkuba yamaze dda okutya hmm. no kabaka katikiro n'obuganda obalaba nti buli ono amaze okuzuula effumu era nga musanyufu nnyo nabo benyini basanyuka nnyo ne bakakasira nti enjoli ya kabaka nakibinga ezuuliddwa mm. awulya bulungi aliwo omusajja yalonda effumu teyalwa n'ateebwa mm. okuva olwo ngaateredde okuva mu busibe mm. omuganda wajjo enjogera egamba nti omulonzi tattibwa omulonzi tattibwa ee eh, ngolo mwami amaze okusumululwa okuva mu busibe mm. era kabaka mulondo bwe yakula ne bamutegeeza nti omusajja nakiso owezinga mm. eyali abajja eryato mm. eryatwala kitaawe sese n'okumussa ate buyondo mutabani we wanakiso ye yaweesa effumu oba erya eryavumbuza amagumba ga kitaawo mm. kabaka mulondo bwe yamala okuwulira ebigambo ebyo n'atuma n'atumya nakiso nemutabanyi we buyondo mm. webaatuuka mumaaso ge n'agamba nakiso nti okwebaza olw'omulimu gwe wakola ogwakolera kitufanyo mm. okumutwala esese n'okumukomyawo mm. owulira bulungi mm? n'amuwa ekitiibwa eh, oba namuna okugubira kayima mu mpingo z'obwakabaka bwe buganda hmm. era okuva olaba kati olwo nayitibwa kabazi hmm. okujjukira nti kitaawe oba omunagoga nti okujjukira nti kitange yeyamugira egatte eryamutwala hmm. oba okubajja eryato olwo eryo era namuwa obutaka obukulu obwejjinga nzira muka obutaka obukulu obwawo obwezzinga obwezzinga e, aba twayogedde nnyo ku nsoma yezzinga kale mutabani wange oyo ategedde ensonga gye zaava hmm. oba na kati wezituuze era kabaka bwe yamaliriza n'akyukira buyombo hmm. namugamba tulaokuweesa effumu eryavumbuza amagumba ga kitange okuva leero we akulira abaweesi bange bonna era ojja kuyitibwanga walukagga hmm. nkaddemu walukagga akategere bulungi eh, kaddemu walukagga akategere yamaliriza kitaawe hmm. nadda ku mutabanyi we hmm. nakugamba nti olwokuweesa effumu eryavumbuza amagumba ga kitange okuva leero gwe ana omukuliranga abaweesi bange bonna Hmm. era ojja kuyitibwanga walukagga okuva luno okutuusa kati olukagga lye lukulu abaweesi ba kabaka bonna naye walukagga ye akimanyi era omulangira bw'aba asikira obwakabaka hmm. walukagga aleeta effumu n'ennondo yinekikumu hmm. n'agiraga kabaka nga bw'alaamiriza nti nze omuweesi wo omukulu awesa amafumu golwanyisa mm. enyombe eno yewesa amafumu gowanguza mm. amawanga mm. kati simanyi olaa nga muli ebudde bye mwabirabako nze nali muto nnyo nga emyaka gyali sinalukanoza ati wanzifiira kutambula kubanga twakulira mumaka amagumfu nga tetwemasagga hmm. akantu ako tukaddemu tukaddemu walukaga akategeera Mm-hmm. kabaka oba omulangira bwaba asikira oba adda mu bigere bya kitaawe nage mm-hmm. tujagattanga ekintu ekyo mm-hmm. abaganda bakaswa bakubita kusika nayeffe tukwita kudda mu bigere byakolaki walukagaali tefumu n'enyombe ey'ekikomo n'agiraga kabaka nga bw'alamiriza nti nze omuweesiwo omukulu aweesa amafumu golwamisa enyondo eno yeweesa amafumu gowanguza amawanga hmm. era kabaka mundi bagendi yawabakojjabe n'abagamba nti hmm. amazina ag'okumusanyusa neŋoma ze munkubira mbiwadde ekitiibwa mwene hmm. bazzukulu bammwe babikubiranga buli kabaka emirembe gyonna era nefumu eryo teribulangamu okulaga nti lyeryavumbula oba lyeryavumbuza endo lyakitange nakibinge nabuli efumu eryo sonyoba nga tumukyalirina yeriri era lisimbibwa kumpi neŋoma kawugulu nga banamagundi betwayogiddeku bazina okiteka era eryo fumu lyeyayogerako lisimbibwa kumpi awo nemuna eyitibwa kawuluguru nga banamagundu bazina hmm. olina ekibuuzo amanga tugende mumaaso efumu baliyita kalwawa mbadde muyo noolibuuza hmm, naye nange lumbintabukako ye wakitondeka kale ntumira abalangira n'abambejja bonna hmm. ne bannamasomo bajjajjaffe balinnya bonna banyiraffe hmm. abali mu bulimizi bonna abatalina kyakulya hmm. abasiina enjala ne bagisula hmm. ababulwako obujjanjabi ne mubeera mu buyiniki nga bajjajjaffe baaleka ebintu baatulekera ettaka eryali badde ririmwaku amakula ne galeetebwa mu ofiisi yakatikkiro w'ebyalo naye ne tufuna ensonga byuma ezaalwa mu gwakabaka obezaako emengo hmm. nezirinya ku woofiisi yankuluze neyakatikiro w'ebyalo kale nemubeera mu kubonabona ate nga muempaji enkulu ekulemberera ddala twetwogera ekigambo bwakabaka hmm. kale nentumira abasinga omumbejja omukulu stephani singoma hmm. manyinazi omumbejja kizaani yetegedde eh, kale twebaza nnyo twafunyeyo nno obubaka obulungi hmm. eh, njabu kutegeeza gye bujjako eh, nja butegeera gwoleka hmm. kale netumira abawuliriza abantu bonna bannange nno bangi zamanya ngeri gye siri ku mikuti gyammwe gye sigategeera naye mwenna mwenna mwenna mutabanyi wange oyo uh, wakasimba hmm. mutumiddeko nnyo abaami balinyanga mukaaga waliwo omwami omulungi nyaliawe bungereza hmm. kale nange munange sijja kubeera munyivu nnyo nemwebale nnyo olwensonga yekipande ekyo ba nejinja limwateeka ku kizimbe kyomulangira muteesa hmm. omwami eyo abakulu abo bajja kwetegeera bali bungereza awo ne mukulu wange yabasiima naye nange mbasiima mwebale byonna nebyenjogerako nabo abatera okumpulizaako mbaa nga tonedde nnyo abali mu nsi ezoomukyala mm, keti n'abawanuka alibungeran'abawanuka ah, mm. eh, waliwo omwana wattu nabulya nabulya abeere mugumu manyinaze nakimbugwe ah. nagamba teri mbeera mbi yalubeerera guma mm. buli kimu kijja kutereera ona muganda wasaala nakalema asaala nakalema